столдун үстүндө эки окшош араба турат алардын бирине пружина бекитилген пружина кысылып жип менен байлануу арабалардын ылдамдыгы нөлдөн белгилүү бир чоңдукка чейин өзгөрөт башкача айтканда ылдамданууга ээ болот арабалар бирдей аралыкты басып өтүшүп бир убакта темир торлорду сүзүшөт демек арабалардын ылдамдануулары чоңдуктары боюнча бирдей жана карама каршы багытталган өз ара аракеттенүү учурунда бирдей массалуу нерсе бирдей ылдамдыкка ээ болот